Mae Llywodraeth Cymru a Cyfoeth Naturiol Cymru wedi dod at ei gilydd i greu 20 ffordd o gael mwy o hwyl yn y goedwig. Felly cerwch i'ch parc lleol neu i goedwig fel hon a dargan fyddwch eich antireithwr mewnol chi. A da chi dilynwch y cod cefn gwlad.